Классика, знакомая каждому. Аромат, построенный на противоречиях. Вы будто застываете в мгновении между прохладой и сексуальностью. Звездочка, твое прохладное удовольствие.